payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan imom termiziy va boshqa bir qancha muhaddislar rivoyat qilgan abu hurayra roziyallohu anhudan qilingan rivoyatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi sadaqa rasululloh ya'ni kishining islomining go'zalligiga u uning o'ziga keraksiz bo'lgan narsalarni tark qilishi kifoya qiladi ya'ni bu hadis sharifni matnida payg'ambar alayhissalotu vassalom o'ta ya'ni mujmal qisqa jumlalardan foydalanyaptilar lekin tamomiyla islomning mohiyatini shu kalimalarga sig'diryaptilar hatto ibn hajar haytamiy rahimaulloh aytadilarki mana shu hadis abu dovudning nazdida islomning to'rtdan biri bu hadis kannoniyning nazdida islomning yarmi vaholanki bu hadis tamomiyla islomning o'zi degan ya'ni mana shu hadisni biz o'zlashtirib olsak ma'nolariga yaxshilab amal qilsak tamomila islom odobida bizga ko'rsatilgan yo'llanmaning eng to'g'ri va eng yaqin yo'lidan yurgan bo'lamiz ya'ni islomning madori sifatida abu dovud to'rdan bir dedi bu hadisni ibn hajar haytamiy islomni hammasi shunda dedilar ya'ni odobga aloqador insonning hayot mm, fe'liga tabiatiga aloqador barcha narsani o'z ichiga jamlab oladi